Горы кручі, Фільми Бартолучі переповнюють волого І всі піски сипучі, зорі жгучі, а над ними тучі Знову вийшло, як завжди, та нам хотілось лучі Все як завжди не виходить з голови і проростають, як гриби ці почуття після зливи. Ми ще на ви та на ви на дорогах нашого кохання. Ти сама по собі в пошуках способів. Yeah! завжди-то нам хотілось лучі Зорі жгучі, а над ними тучі Знову вийшло, як завжди, та нам хотілось лучі Ці вогні сліплять нас, я горіла в неї світ погас І не повне, а пусте, все не те поталки емоцій від місяця до сонця. І дійсно краще було нам минулім році. Та наступний рік все одно наступить буці. Не здивує навіть прибуття прибульців. над ними тучі знову вийшло, як завжди, там нам хотілось лучше. Зорі жгучі, а над ними тучі знову вийшло, як завжди, там нам хотілося лучі